یاجوج ماجوج آئیں گے اور اب یاجوج ماجوج ایسے ہوں گی ایسی چیز ہوگی کہ وہ دجال نے ویسی دنیا کو تباہ کر دیا ہوگا دنیا کے بعد ہی بہت تھوڑی رہ جائے گی تو ویس نصیر ابھی آپ نے ریسنٹلی ویئرس کو بھی میں بتاتا چلوں کہ Awais was invited to Bahawalnagar by one of our Muslim brothers اور انہوں نے جا کے جمعے کے دن uh, مسجد میں جا کے خطبہ دیا تھا تو وہ میں نے آپ کے اس خطبے کی ویڈیو میں یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینل پہ تو آپ نے وہ بیان کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو کہا تھا کہ یہ میری دو انگلیوں کی طرح ہے اور اگر آپ اس پہ فردر آپ کی ویڈیو پہ بھی ہے اور بہت سارے اور اسکالر سے بھی آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں one day is one thousand years in in this world اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اس ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدھے دن کی مہلت دی و اللہ عالم so but you know to build an analogy so ہم ابھی سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ دنیا اس وقت is for fifteen hundred years so حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی اس وقت ہم لوگ 1443 ہجری میں ہیں اور اگر یہ دنیا پندرہ سو سال تک کے لیے ہے so we are left a fifty seven years تو اس میں آپ ویسے ہمیں قرآن سے یہ سیکوینس بتا سکتے ہیں کیونکہ جو چھوٹی نشانیاں آپ نے ایک سوال میں کہا کہ ساری پوری ہو گئی ہیں سو وہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان کا سیکوینس کیا کہ پہلے امام مہدی آئیں گے دجال کب آئے گا یاجوج ماجوج کب آئے گا اس کا کیا ہے پیٹرن عمر سیکوینس جو میں نے لیکچر میں بتایا وہ بیسیکلی اس سیکوینس کے مطابق ہی بتایا ہوا ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے امام المہدی کا ہے یعنی کہ جب چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور اس کے بعد زمین ظلم سے بھر جائے گی پھر امام المہدی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور امام المہدی کی خلافت زمین پر قائم ہوگی اور سات سال تک وہ خلافت رہے گی اس کے بعد سات یا نو سال اس کے بعد دجال جو ہے وہ دجال کا خروج ہوگا اور دجال جو ہے زمین پر سینتیس دن رہے گا حدیث میں چالیس دن آتے ہیں لیکن میں سینتیس دن اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں سمجھا ہوں اس کے تین دن تو پورے ہونے کو ہیں آلموسٹ تو وہ سینتیس یا چالیس دن زمین پر رہے گا پھر دجال کا جب آخری وقت آ جائے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ایسے ہاتھ رکھ کر زمین پر تشریف لائیں گے اور پھر دجال جو ہے وہ قتل کیا جائے گا اور اس کے بعد امام المہدی بھی موجود ہوں گے دجال قتل کر دیا جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے تو اس وقت میں یاجوج ماجوج آئیں گے اور اب یاجوج ماجوج ایسے ہوں گی ایسی چیز ہوگی کہ وہ دجال نے ویسی دنیا کو تباہ کر دیا ہوگا دنیا کے بعد ہی بہت تھوڑی رہ جائے گی ساری ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی اور موسٹ پرابلی تلواروں ڈنڈوں سوٹوں پتھروں پہ بات آ چکی ہوگی اس کے اوپر لڑنے کے لیے صرف مسلمانوں کے پاس یا انسانوں کے پاس کہنا چاہیے شاید صرف وہی چیزیں رہ جائیں گی پھر یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اب یاجوج ماجوج ایسی چیز ہوگی کہ ایون یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام المادی انہوں نے دجال کا مقابلہ کیا ہوگا دجال کو قتل کیا جا چکا ہوگا ایون ان کو بھی پھر یہی حکم ملے گا کہ اس ان کا یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو ساتھی ہوں گے مسلمان ہوں گے اور امام المہدی بھی اور جو ان کے ساتھی بھی ہیں وہ سارے کے سارے روایات میں آتا ہے کہ کسی پہاڑی علاقے میں یا کوہ طور میں یا کسی پہاڑی علاقے میں ان کو لے جایا جائے گا اور وہ وہاں سیف پلیس پہ ہوں گے یعنی وہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کریں گے اور یاجوج ماجوج تباہی پھیلائیں گے جو بھی انسان زمین پر ہوں گے ان کو مار دیں گے قتل کر دیں گے فصلیں فصلوں کو نقصان پہنچائیں گے ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دیں گے لیکن ان کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری مسلط فرما دے گا جس سے وہ مر جائیں گے سارے اور وہ بالکل کھائے ہوئے بھس کی طرح زمین کے اوپر زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی تو یہ کیا سیکوینس ہو گیا سب سے پہلے امام المہدی پھر دوسرے نمبر پر دجال تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے نمبر پر یاجوج ماجوج یہ چار بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اس کے بعد دو اور ہیں ان کا سیکوینس عالم کیا ہے